miten talousasiat hoitaa, ja niin kuin miten sitä ö, kodin kunnossapitoa, ja myöskin niin kuin se, että, että kenen kääntyy ongelmatilanteissa, mm. jos esimerkiksi tapahtuu jotain semmoista, mitä etti kun ehkä itse osaa ratkoa eikana. Tämä ohjelma on ollut myöskin tosi paljon hyvää. Että esimerkiksi äsken, kun tässä myöskin ollut, niin tosi paljon juteltu esimerkiksi just asumisasioista ja tällaisista, niin tämä tosi hyvin niin kuin neuvoa myöskin, niin kuin miten hoidetaan sitä kämpän niin kuin hakemista kautta myöskin niin kuin olemista siellä, ettei tule niin kuin yllätyksenä yhtäkkiä asu vaikka yksin.